qayerdaman bu yer qanday joy qora va moviy rangli ikki farishta chiqib keladi munkar va nakir ovozlari shiddatli osmon shovqini va ko'zlari chaqnagan chaqmoq kabidir patlari yerda sudraladi qabrni tishlari bilan teshib taftish qilarlar ah! Mayit mozorga qo'yilgan zamon o'zining tashuvchilarini, ya'ni tashaganlarni hali oyoq tovushlari uzilmasdan turib, malaklar unga savol beradilar. Man Robbuka. Bilmayman. Va man nabiyuka. Eslay, eslay olmayapman. Bilmayman. Va ma kitobuka. Eslay olmayapman. bilmayman har naqadar javoblarni dunyoda ekan bilsa ham amal qilmagan o'z o'rnida bajarmagan haqiqatlarini u yerda gapirolmas yo'q chunki bu yer amallarda gaplashiladigan joydir uning ustiga samodan bir ovoz yolg'on gapirdi jahannamdagi joyini tayyorlangda der uning uchun jahannamdan bir eshik ocharlar jahannamning harorati va hidi keladi qabri torayib uni siqishni boshlaydi chirkin yuzli va yomon kiyimli bir odam keladi va unga shunday deydi holingga voy bo'lsin senga xabar yetgan kun mana shu kundir sen sen sen kimsan men sening chirkin amalingman robbim robbim yolvoraman dunyoga qaytar yana bir imkon ber robbim boshimni sajdadan ko'tarmayman so'z beraman النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم